பிள்ள தமிழ் தெரியாதா हिंदी ले अरे जाने जिगर दुनिया में तू सबसे हसी है तेरे कैसी और यहाँ कोई नहीं है शोक अदाए मत निगाहे प्यार भरे दिल में कई तूफा उठाए तेरा तो मैं दीवाना तेरा तो मैं दीवाना